hammaga salom do'stlar kanalimga xush kelibsizlar bu videomiz xudo xohlasa hordiq videosi bo'ladi dam olib hordiq chiqarib yuzingizga qandaydir kayfiyat ulasha olgan bo'lsam mana shu videom orqali men bundan xursand bo'laman videoni boshlashdan oldin kanalga podpisatsiya tugmasini bosib qo'yib kanalga obuna bo'lishni unutmang o'z fikrlaringizni albatta kommentariyada qoldiring shunaqa videolar sizlarga kerakmi hordiq videolar bunaqa bundanda qiziqarli videolar chiqarishga harakat qilaman demak biz videoni boshladik qani ketdik bo'lmasa mana harakatni ham boshlab oldik do'stlar ketyapmiz mana mana bu ko'rinib turgan qizil nimalarga teng ketsa bu o'yinda o'ynayotgan qahramonimizni e, joni kamayib ketadi mana bu yurakcha uchta yurakchamiz bor uchta jonimiz bor degani uch marta tegishimiz mumkin uch martadan ziyod tegsa albatta e, o'yinda yutqizish sodir bo'ladi e, demak o'yinda davom etamiz do'stlar ana bu yog'och nimalarga ham odamchalarga ham tegib ketsak bunda ham albatta bizga minus yoziladi mana ikkinchi marta ham tegdik bitta bir marta tegishimiz qoldi bu boshqalardagi esa portlovchi bombalar deydimi portlovchi vositalar hisoblanadi birinchi marta yutqazdik ikkinchi marta boshladik o'yinni demak ikkinchi marta ikkinchi marta o'ynaymiz bu safar ochkolar yig'maymiz chunki ochkoyimiz ko'payib ketgan bizga faqat g'alaba kerak bu o'yinda asl ma'nosi do'stlar sizga aytsam nima uchun o'ynaydi bu qayerga boradi o'zi bu ikkinchi safar ham yutqizdik mana uchinchi safar marhamat shu o'yinda yutamiz degan umidim bor bu o'yinni maqsadi haqida gapirayotgandim bu o'yinning maqsadi qishloqchasiga dehqonchasiga aytganimda mana shu o'ynayotgan qahramonimizni o'g'lini yoniga borish uchun u shuncha mashaqqatdan o'tib shuncha o'yinni o'ynab boryapti mana ko'p bilganingizdek oxiriga borsak hozir ko'rasiz o'zingiz o'g'lini quchoqlab lider animat deydiyu xuddi shunday o'g'lini yoniga boradida o'g'li uchun shuncha kurash bo'lyapti hozir o'tirishda davom etamiz yana eslatib o'taman videoni mana shu o'yinni yükle yuklab olib o'ynamoqchi bo'lganlar bo'lsa albatta opsiyaga qarangizlar telegram kanal ochib telegram kanalimga mana shu o'yinni tashlab qo'yaman ochkolarni yig'ib qadam ba qadam o'g'liga tomon yaqinlashib va nihoyat do'stlar va nihoyat mani o'g'liga yetib keldi shu bilan bugungi videomiz yakuniga yetdi do'stlar videoga layk bosing albatta kommentariyada o'z fikringizni qoldiring va kanalga obuna bo'lishni unutmang do'stlar sog' bo'linglar hozircha videolarimiz shulardan iborat sizlar uchun shunaqa hordiqli video chiqarishga harakat qilaman